yeah, yeah. 大家下午好啊！哒哒哒哒，猜猜这里面是什么？熟悉军品的应该都知道。今天这个开箱的视频比较硬核啊，是因为今天我给大家带来这个第三代半的这个白磷管的夜视仪的开箱视频。呃，我废话不多说啊，老样子，看一下这个产品的外观，就是一个绿色的一个一个袋子，一个兜子。然后我们来打开看一下里面有什么。 对，之前很多人说我手嫩啊，你看我的手，不嫩啊，这里边挺糙的，外边看着嫩啊，啊，里面有夜视仪一个，先放那边啊，然后这个配件儿，然后有电池，然后这个我就不能给大家看了，因为这个属于 ITAR 管理的这个呃东西，就说明书啊，产品质量说明书啊，就包括一些参数的东西，我不能给大家看，因为这个属于。 呃，出口管制的这个项目，所以说，我我能给我给大家看，大家能看的吧，反正就是一个袋子嘛，里边有个说明书而已，不重要，没有贴纸，让我很失望，没有贴纸。这个袋子里啊，就是这个东西是贴在眼罩的，就是贴靠近眼睛这一侧的一个罩子，然后前面有一个这个呃 filter，就是你可以把这个罩在前面，可以挡一些这个白天的这个光，就是 day，呃白天训练的时候可以用的一些镜子，然后送了一个 CR 一二三的电池，然后一个绳子。 然后后面这个不是说明书啊，这个是这个镜头布，就是擦这个镜头的镜头纸。因为这个，呃，光学元件比较精密，所以说不能拿衣服啊，或者是简单的布去擦，一定要拿镜头纸或者拿这个棉签去擦。一旦用这个其他东西把这个前面的物镜如果刮坏的话，就是很代价很大的好，这个也不也不多说了，看看这个。 然后我们直接进入主题啊，我们来看看这个夜视仪它本身啊。我们还跟以前一样啊，咱从头往后讲。这是头啊，这是物镜。呃，大家可以看到外面有这个镜罩啊，镜罩上面有个小眼儿啊。这个小眼儿呃有两个作用啊，一个作用是呃你白天假如说你要要训练的时候，你可以用这个小眼儿，然后打开夜视仪看这个能看到里面的成像，因为它这个通光率特别低嘛，可以模拟这个。 呃，夜视的这个效果。另外一个呢，就是因为这个是有这个小孔成像的原理，所以说在你在呃看一些呃近的物体，因为你一般这个夜视仪对焦是对的无限远嘛，或者对远上天上的星星之类的。当你想看近的东西的时候，就非常非常模糊。当然有了这个小小孔啊，就相当于说你玩摄像的朋友、摄影的朋友应该知道，就是你用这个小光圈啊，你可能会看的比较清晰，就是焦距焦段就是怎么说呢，比较广。 不像你大光圈，可能人是清晰的，后面景是虚的，就不会出现那种效果。所以这镜头盖有两个作用。然后我们把这个镜头盖给打开啊，啊，里面就是这个镜子的样子。然后这个就是可以调调节这个物镜的这个焦段的。然后呢，中间这个地方是拧开放这个 CR 一二三 A 电池的这个地方。然后这有个金属的小绳，把这个电电池盖这个呃口给。 连接在一起，防止这个电池帽丢失嘛。打开里面是这个样子的，有一个有一个橡胶环，也可以防水。防水的话是十米深的防水啊，所以说你带着这个夜视仪在呃下雨的时候也一样可以用，没有任何问题。而且下雨用的时候效果也蛮有趣的。好，把它拧上，然后上面有一个这个燕尾槽啊，就专门卡这个。 呃，这个所谓的这个头盔啊之类的，这是一个 adapter，你卡在头盔或者是那种呃叫什么呃其他的这个设备上面吧。然后大家可以看到这个地方，这个地方是一个一个 IR light，就是不可见的这个红外光源。呃，你比如说在一些这个特别黑暗的、没完全没有光的情况下，呃，你还是需要 IR 光源去给你照亮你前方要看的物体的。 当然了，这个很多人的这个枪上啊，就是都有这个 IR 光源，所以说这个东西可用可不用。呃，大部分情况下用的几率比较小，因为很少说去到一个完全没有光的情况下，比如说谁家的地下室停电了没光，那有可能能用得上。啊。然后大家可以看到这两边有两个这样的调节钮啊，这个调节钮是干嘛用的？就调节这两个镜架的这个两边的这个距离。 就是两个眼睛的这个距离，这样的话能适合你的眼睛的，因为每个人眼睛的距离不一样嘛，通过这个来调节。呃，然后这个地方是一个就是外接电源的接口，你可以接一个电池盒在你的头盔上或者在你的身上，然后把这个呃插在这里面，然后你就可以用用这个外接电源来供电了。然后这个就是你的开关，就是开一级是打开，然后把它拉起来，再拧一级它就是这个。 开启这个 IR 灯，或者是假如说你不想常开，你只是短时间开，再接着拧一下就是开，一松手它就关掉了，然后就关机了。然后再讲到后面，把这个打开，就能看到这个目镜啊，这是靠近眼睛的目镜是什么样子。然后你可以调这个，根据你的视力的这个，每个人视力不一样嘛，也可以调你的这个目目镜的这个焦段的距离。 然后基本上就这样，因为这个这个设备啊是 RNVG，所以说这个这个镜桥啊，它是铝合金做的，它不是塑料的，不像很多的那种，呃，什么就是怎么说，就什么 PVG 三十一啊、PVG 十五啊之类那些塑料的就很容易很脆嘛，很容易坏，所以说这个是蛮结实的，你就怎么打怎么敲，你用起来没有任何问题的，很结实的一个设备。 呃，而且这个我刚刚在拍视频之前啊，就是不小心就是把这个镜子从这个这个桌子上直接掉到地上了，摔了一下，然后看了一下也没有任何问题。这桌子有一米二高吧，反正，也木地板啊，反正摔了也没事儿，一样一样用，所以说是很结实的。然后，但是它有缺点啊。 就缺点就是很多人看那个夜视仪，它是可以这样单个眼翻上去的，这个不可以，因为它是铝合金的镜桥架嘛，所以说它不能单眼翻上去，你要翻只能整个一起这样翻上去，不能戴着头盔的时候不能说单个眼翻开，这是它这个唯一的一个缺点，除此之外没有任何的这个，我觉得没有任何缺点了。然后可以看到啊，这是保修保修产品，这是有保修的，然后它的这个是它的这个制作公司。 然后 RNVG 型号，然后这是在美国生产，用的是 L 三第三代的白磷管嘛。好，今天这个视频比较简单啊，我因为多了我也不能讲，因为很多信息它是受这个呃进出口管制、ITAR 管制的，所以说我能给大家讲的就这些。然后呢，呃，而且还有一点就是外国人是不能呃来来找我，然后说试用这个眼镜的。 呃，一定要一定要有这个相关的这个资质才可以看这个夜视仪里面是什么样。当然了，我也今呃我也是问了这个相关的这些，呃懂法律的这些朋友，包括我也给打电话给这个 ITAR 管理局问了，呃，今天早上刚打的电话，然后他们说你拍视频放到网上是可以的，但是别人要来看的话是不可以。呃，当然最严格其实要呃。 要严格来讲的话，不允许看，是因为这个怕你去去做给给其他就是外国人去做训练是绝对不允许的。假如说你你你老婆是个外国人，或者是，呃，我指外国人是指美国本土以外的外国人啊，就是然后假如说你有老婆，或者是你你亲属想看，但他们是外国人，看一看可以的，没问题的，这我是打电话官方确认过了。 只要你不是给他们做培训用，就是教他们去实战啊，或者教他们去用一些这个呃跟这个呃怎么说，它这个应用相关的这些知识的话，你是 OK 的。你只是说给大家随便看一看，展示一下里面看上去什么效果，完全没有任何问题，完全合法。嗯。 另外一个，大家可能会问，这这个民用版跟军用版有什么区别？为什么很多是军用的不给不给民用啊？其实这个我也打电话问了，然后这个官方给的答案很简单，是因为呃军用的一年产能就这么多，所以说他们要优先要优先供给呃军队和警察他们来来使用，所以说呢呃民用的话，他们就是不是首先考虑的范围内嘛。然后而且民用的话，其实不容易管制，很多人就是想买一个这个夜视仪，然后。 出口回中国，或者出口到伊朗，或者其他的这个美国认为对美国本土安全有威胁的这些国家，所以说他们这个这方面管控还是蛮严的。嗯，除此之外呢，用起来真的是打开了一个新世界的大门，真的是就是如果大家有条件允许的话，一定一定一定要搞个夜视仪，真的是感觉就是真的是打开了一个新新地图、新世界，真的是。 前所未有的一个字爽，尤其是晚上你抬头看星星的时候，那个就是你肉眼看到星星可能就那几颗，但是你带上夜视仪看星星，那就跟看星河一样，就是那种感觉真的是你第一次看你会起全身起鸡皮疙瘩的。我后面还会给大家呃拍一些就是呃用夜视仪专门拍的视频，然后后面定了一个就是可以用在这上面加一个架子，可以呃架这个手机 iPhone 啊，可以拍里面就是比较稳固的这个画面。 呃，然后反正后面后后期的视频我会做，就是几个专门关关于这个夜视仪的相关视频吧。然后呢，有兴趣的朋友呢，就是可以呃叫什么一键三连，点赞关注，然后这样的话就不会错过我后面讲这个夜视仪的这个呃视频了。今天呢，就给大家做一个简单的开箱啊。今天这个主要是想让大家看看这个打开里面这个夜视仪是什么样子啊，并没有说想呃教大家如何去。 这个怎么说？去如何用这个夜夜视仪去进行实战或怎么样？这完全就是仅供娱乐，仅供这个大家就是长长知识而已。好，那今天的视频就到这里啊，谢谢大家，然后记得一键三连。